¿Se grabó? ¿Estás grabando? No, no está grabando. A ver, revísale. ¿Eda? Sí, está, está grabando. Ahí está. Mira, hola mamá. Mira, venme. Ando bien chido. No me toques, wey Ando chido. Ando chido. ando borracho. ¿Quién? Ay, güey. <laughs> ¿Cómo se lleva a caer? me la verga, güey. Dale, güey. Grábale el helicóptero, el helicóptero. Ahí está, mira. No mames, nos está buscando la CIA. No mames, ni se ve nada. Ni se ve, baboso, ni lo, enfocaste. Pues son ta, güey. Oye, güey, lo está viendo, pero ¿dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Oye, lo tienes en punto enfrente, güey. No sabes ni qué pedo, güey. A ver, tú no le hagas de pedo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí Ese pinche puntito que se ve, güey. ¡Ah, nos saludó! ¿viste cómo nos saludó Mi machín, no. ¿Sí viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Tú viste, no? ¿Tú viste? A mí no me chingues la madre. ¿qué es, lo que, es esto que tiene aquí en la pulsera, pues, Para que no se te caiga. Mira, <laughs> Me grabó la chichi, güey, no lo puedo creer. Se, cae. se le volvió a caer la cara. De vez en cuando se cae cae, ¿Por qué se cae, güey? No, Porque no mames, güey, no sabes. Está grabando, no mames, esto la verga, güey. Güey, qué bueno que la agarró, cabrón. Tiene un minuto y medio de grabación, Ah, ¿no, lo, ¿no lo subes? Ay, que sí, cabrón. Así como está, ¿sí lo subes o qué? Arriba. Mira, está. Ahí Arriba, pendejo. Este güey se lo luzó y hasta le puso un famoso. Ah, perdón. Yo soy